Мабуть, ще ніколи не збиралося стільки людей до Стовищанського районного будинку культури на Київщині, як у цей день. На творчу зустріч до Стовищанців прибули з Києва діячі науки і культури. Приємно співати любиму пісню, особливо коли я компонує сам автор, композитор Платон Майброда. А кому ж не хочеться познайомитись з самим Тарапунькою? заслужений діяч науки професор Михайло Федорович Кодоличенко провів консультацію в районній лікарні. Увечері письменник і Герой Радянського Союзу Юрій Спанацький розповів про творчі плани українських літераторів. люблять ставищанці гуморески Степана Олійника. Прийміть на знак дружби, дорогі гості. У великому концерті виступили заслужені артисти республіки Тимошенко і Березін. Горбунов работник крепкий, у него особый стиль. Превратил главзуб в главщепки и главмебель в главутиль. Он работал в главукропе, главукроп совсем угробил. Ой, скажіть же, добрі люди, Що він далі гробить буде? прибыл из райземодела на село Спетелей. Он давал советы смело, был уверен и речит, но на ферме, тем не менее, он спросил с недоумением. «Ой, скажите же, добрые люди, це корови чи верблюди?» Донавець горчить зустрічей.